настало время показать вам волшебную флейту. Она обладает чудесным свойством. Только настоящий музыкант сыграет на ней. Подумаешь, 在吗？ Thank you. Оставь у себя волшебную флейту. Ты заслужил ее.